ертеңге қиямат болады сөзсіз болады ал біздің қалауымызменен емес алланың қалауысыменен болады ошол күні бардығы көзі жалдырап қалғанда үммет қой үммет пайғамбарлар пайғамбарлар ұлы инсандар нәпси нәпси өздерін жанын ойлап қалған күн болады үмметін ойлай тұрған күн болмайды ешкім ешкімді ойламайды ал күні бала атаны ата баланы ене баланы бала енені ойлой тұрған бири бірін ойлой тұрған күн болбойт ал ешкім ешкімді ойлобойт ешкім дос дос жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ ошол күні әркім өзін ойлап қалған күні пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам ортаға түшөт ошондо эсеп китеп башталбай калат да баардыгы махшар майданда тұрып қиналып калат күндүн ысыктыгы коркунуч кыжалат шешім қандай болады я алла башталбайды башталбайды барлық адамзат адам атаға барады ей адам сіз біздің атауызсыз алла субханала тағала өз құдіретіменен сізді жаратқан бейіштен орын берген періштелерді сажда қылдатқан ілім берді сізге ұшындай барлық нәрсе адам баласының ең башы сіз сіз ортаға түшіп мына есеп кітеп башталып алса болмайды деп адам алейхисалам үйреді екен жоқ дейді мен ортаға түшө алмаймын бүгін баардык адам баласынын атасы жүз үйреткен жоқ мен ортаға түшө албайм бүгін жакындаба деген даракка мен жақындап қойғанмын дейді алла таала адам алейхисаламды хава энебизди бейіште жымына киргизип баардык нематтарды рахаттанып жегиле каалашыңарча жегиле каерде кааласаңар деп бірақ сіздерге бір ғана ескерту бір ғана тыю мынау дараққа жақындабағыла жақындасаңар залымдардан болып қаласыңар күнәкерлерден болып қаласыңар алла тағалаға тоң мойындық қылғандардан болып қаласыңар ошого біз жақындап алғанбыз дейді да шайтандың назғырусыменен ұзағырақ оқия мен қысқартып айтып берейін жақындап алғанбыз ошонун кесепетинен биз бейиштен чыгып калганбыз дейт кандай болбосун адам алейхисалам айтат силер баргыла мүмкүн бүгүн ортого түшкөн ушу ибраһим пайгамбар ортого түшө алар ал дагы пайгамбарлардын атасы канча пайгамбарлар адам алейхисаламго баардыгы адамдын атасы болсо ибраһим пайгамбар пайгамбарлардын атасы деген лакабы бар анткени бани исраилден қанша пайғамбар келген тақ мағлұматын алла тағаладан басқа ешкім білмейді бір кейбір риуаяттарда келеді ой ой мұса алейхисалам мен иса пайғамбардың ортасында мың пайғамбар дейді а мұса алейхисаламға шейін қанша пайғамбар о анда мұрда юсуф алейхисалам Иса алейхисалам яқуб алейхисалам қанша деген пайғамбар аны мұрда мейлі қандай болған шақта дағы ибраһим пайғамбарға барғыла ибраһим пайғамбар мүмкін жардам қылар деп бардық адам баласы ибраһим пайғамбарға барғанда ибраһим пайғамбар да айтты жоқ мен бүгін өзімнің жанымды эле ортого ортаға ортого алмаймын неге ибраһим алейхисалам ошол бир жолу оорубай эле деп коет да себеп анын максаты деле бөлөк болчу баардыгы майрамга чыгышат бутпарастыкта сөлөкөткө сыйынышат ибрахим пайғамбар шығасың жоқ мен барбаймын ооруп жатамын деп ауырбай эле турган болчу да оорудум деп койгон бирок мынандай мааниде айткан эле да бунучу таурия деп коет бизде шариятыбызда динибизде таурия деген сөз бар бул уккан киши маанисин башкача түшүнөт бул айтып аткан киши башка маанини алат да ооруп атам же мындай эми мен руханий ооруп атам эми мына бутпарастык бул чоң кесепет мараз оору да бул а болса денесі ауырып жатқан ошо деп кетіп қалды кеткеннен кейін барлығы майрам деп кетеби бала барады дағы бутканага барып бұттың барлығын балталап салат да талкалап талкалап бұттың барлығын талқалап балтаны ең чоң бұтты өлтірбей ошоның мойнына илип қояды дагы кетіп қалады құралы кімден табылса ошодан көрсін дейді бұл болса өзін өзін ақтасын дейді ал буттучу попробуй ақтап көрсін алар ишенип атпайбы бұл барлығын бүтүрөт бардығын чечет бардығын қорғайды бардығын сақтайды деп эми сұрап көрсін деп атайын ушундай кылып анан келсе эле майрамдан келсе эле баардыгы талкаланган э буну ким талкалады деп ызычу тополоң кудайлардын баардыгын талкаласаңыз да бул бир болсо баягы жаш жигит бар эле го ибрахим ушу бутуңардан эч нерсе болбойт буга сыйынбагыла бул таш пайда зыян жок деп айта берчү эле го ошол талкалашы мүмкүн башка эч ким талкалабайт таап келгиле деп аны таптырып кармап алып келет эй ибрахим айт ким талкалады мыналардын баардыгын айтат мен каяктан билейин дейді ким талкалады мыйзам боюнча құрал кимде табылса ошону көрлеш керек мына ошо чоңунда турбайбы курал ошондо айтады бұны ким кылды дегенде ибраһим пайғамбар айтып коет кабируху булардын чоңу деп коет да бұл екінші сөз бұл болса бұл эми бул деле жалған емес тигилердин оюнча чоңу деген бул чоң бут ибрахим пайгамбардын чоңу деген баарыңардын чоңу менмин да деген сөз мен кылдым деген ушундай бир бир сөздөн эки маани чыгат да маана баид маана кариб деп коет узактагы маани бар жакындагы мааниси бар мен ушундай кылып айтып коет да айтып койгондо ана не сен бізді масқаралауа дейді анан айтады да сұрап ғой дейді сыйынғаныңардан сұрап көр айтып көрсін дейді кім чапқаны кім өлтіргені барлығын сен бұларды білесің да сөйлей албайт екенін сен бұларды білесің да бұлар жауап бере албайт екенін дейді анан айтады е өзүнөн өзүнө ошо бир кылмыштуулук айтылып атса өзүн өзүн актай албаган силерди актайбы дейді өзін өзін сақтай албаған силерди сактайбы ушу бут дейт ушу сөйлөкөтсөрдү кантип сактасын дейді уф дейді э силерге ушундай арман әттең силерге деп сөздүн баардыгы бекер кыскасы ушунун экинчиси болуп калган үчүнчүсү анан баягы залым батыша қармап кармап э, баардыгын ушундай сулуу қыздарды алып қойған ушу заман болған екен анан кийин сара энебизди бұл ким дегенде менің қарындашым деп қойған да қарындаштарға тиіші емес екен ә, азалым атша анан кейін қарындашым дегеннен кейін қоюу беру егер де аялым десе алып қояды эле ошон ә, үчүн иншалла қарындашым деп қойған а исламда барды қарындаш да бир тууган динде баардыгы қарындаш деген иннамал муминуна ихва баардыгы бир туугандар имандуулардын баардыгы ал убакта ибрахим пайгамбар имандуу сара эне өзү имандуу башка эч ким имандуу эмес экөө бир тууган эмне а атигилер ойлонду чыныгы бир эне бир атадан төрөлгөн бир тууган окшойт деп ойлоду алар а ибрахим пайгамбардын оюнда ыйман бир тууганы ыйман дагы бир тууган ал кан дагы бир тууган эмес ыйман дагы бир тууган тиги түшүндө кан дагы бир тууган деп ибрахим пайгамбар ыйман да бир тууган кыскасы айтканда ибрахим пайгамбар айтты ушундай бир сөздөр болуп калган менин жашоомдо мен ортого түшкөнгө ылайыктуу эмесмин силер баргыла анан муса пайгамбарга баргыла таурат алла тағала берген мысалы таурат түшірген кітеп ұлы шариат бір болса мұса пайғамбар түшеді мұса пайғамбарға барышады адам баласының барлығы барып е мұса ауалыңызды көріп атасыз ортаға түшпесеңіз болмайды есеп кітеп басталсын деп кейбірлер ушуга чейин айтылады дейді бұл жерде қиналғаннан гөрі дозоқта қиналғаныңыз жақсы ғой депші ушуга чейин оор күн болот экен да муса мұса ананың алдағы үзірін айтады ей мен ортаға түсе алмаймын мен бір адамды сол ұрып алып қапысынан өлтіріп алғам бір қып дейді отыз жашында фираундың үйінде чоңойған эле ұрып алып өлтіріп алып андан кейін анан кийин мадиянга качкан да кейін он жыл қызмат қылып пайғамбаршылық беріп анан қайра келген да ошондуктан мен азыр неме кыла албаймын аны жөн ажыратып қой десе қой болбой атып жака бир жапса өлүп калган да ошон үчүн силер эгерде бүгүн ортого түшсө силер исага баргыла алланын керемети атасыз жаралган ошо алла өзүнүн ушундай кудурети менен бер жараткан ага инжил китебин дагы тартуулаган бир түшсө ошол түшөт десе адамзаттын баардыгы иса пайгамбарга барат экен эй иса алла таала сизге ушундай инжилди тартуулады керемет алла таала өзүнүн ушундай буйругу менен атасыз ушу мариям энебизден алла таала сизди жаратты ортаға түшпесеңіз ауалыңызды көріп тұрасыз бүткіл адамзаттың абалын жоқ дейді өздері айтады мен қайсы бетімменен ортаға түсемін мен дүниеден өткеннен кейін адамдар мені құдай қылып сыйынышты ғой дейді мені апам екеуімізді құдай қылып алды ғой дева мария святой дух ұқсаңдар керек оны сын божий деп үшеуіне бір үш құдай қылып ей мен қайсы бетіменен барамын деді жоқ жаным мен бара алмаймын деді өздері маған а бүгін бүгін бүгін ортаға түше тұрған болса бір ғана адам түсе алады мұхаммад ғана башқа біреу де лайықты емес түсе алмайды дейді да мына ушу бойынша мақамы махмуд айтылып атат бұл мақам дейді мақамы шафаатул мына ушундай мақам екен да жалпы адамзатқа ұлы мақам шафааты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатул кубра деп қояды бұны дағы шафаатул узма деп қояды бұны анан пайғамбарымызға барлығы келгенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алла субханала тағаланың алдына сәжда қылып алла субханала тағаладан башын көтеріп да алла тағала айтады ей мұхаммад сүйкімді башыңды көтер сұрағаның беріледі дейді ғой айтқаның атқарылады дейді Şunu bütkül adam zatqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşında caşlıqla. Rahmeten lil alamin daha bir görsetdi de. Bardığından şundan keyin başlanat ana. Uşul ulu makamda makam Mahmud. İkincisi şefaati suğra da koyuyoruz. Kiçinekey andamday. Bu bardık adam zatqa oldu da. İkincisi al esep kitap başlamış için oldu da birincisi için. İkincisi beyişke girgizi için Peygamber'e şefaati oldu da. бейішке кіргізу үшін пайғамбарымыз өзі айтқан ай менің шапағатым үмметімнің чоң күнәкөрлері үшін деген кішінекей күнәкөрлері күнәлар кешіріле бере кіріп кетеді чоң күнәкөрлер қалып қалғанда мен ошол менің шапағатым ошолор үшін дейді қара аллаху акбар бұл не деген аллаху акбар бұл не деген әрбір пайғамбар алла тағалам бір өзгөчөлүк берет екен өзгөчөлүк өзгөчөлүк ошонун баардыгын пайгамбарлар өздөрү алла тааладан сурап алган дейт пайгамбар сурап алыптыр аны атайы кыямат күнгө калтырыптыр себеби пайгамбарыбыз сураса өзүнүн доорунда сурап коймок өзүнүн доорундагы адамдарга тиешелүү болуп калмак пайгамбарыбыздын акылдуулугуна дагы бир тан бере турганы кыямат күнгө чейин канча келет үммөтү баардыгы топтолуп ошол жерден бир сурап коеюн деп атат да кимге пайдасы тиеді дейді ошол ким лә илаха иллаллах мухаммаду расулулла деп аллаға ширк келтирбей эле келген болса ошого сөзсүз ушул пайдам тиет дейді дубасынын пайгамбарыбыз суранганын пайдасы тиет дейт да қандай болсын имандыларға алла таала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға мүмкіншілік береді шафаат қылғанға кет бұхари шарифте келеді İbni Umar radıyallahu anhümadan aytat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber rıza etti bunu dedi. İnnen nas yasirûne yevmen kıyame cüsten. Kıyamet günü adamların bağırdığı cüsten deyip mörtvüyüm deyip ölük bolup bardığı çık. Trupele olup bardığı. Kullu ummetin tettebi'u nebiyyeha. <clears throat> Her bir ümmet özünün peygamberinin arkasından erişiydi. Musa peygamberin ümmeti Musa peygamberin arkasından erişiydi. нух пайғамбардың үмметі нух пайғамбардың арқасынан ерішеді иса пайғамбардың үмметі иса пайғамбар мұхаммад алейхисалам үмметі мұхаммад алейхисалам арқасынан ерішеді барлығы ошо пайғамбарлар үммет айтады өзінің пайғамбарларына барып айтады екен шапаат қылып қойшы бізге шапаат қылып қойшы анан чогуу барышады пайғамбарымыз айтады маңа келишет ошондо баардыгы дейт ал ушундай күн ябасуллаху мақамул махмуд алла тағала пайғамбарымызды мақамы махмудқа осы даражаны тартулаған күн болады деген да